my god, Sebastian, I love this house. Yeah, I know. Congratulations. This is your keys. I hope you enjoy your home. Here you are. Wow, I love colors. yes, and beautiful. Berlin, oh, come here. Go, go. Sebastian, come here, come here. ندیمه اون کارتون رو بردار بیار بیار بذار اینجا فهیمه سرم شکست بذار اینجا بذار این تو بای هی میپرسه بابا میشکنه نکن اینطوری ای بابا اینا رو نمیخوای بدی بره اینا رو نه نه نه میخوام بذار اونجا بذار اونجا میخوام مواظب باش مواظب باش سی ساله دارم اینا رو به دندو میکشم آخ نگفته اومدید کمک من همش شکست اصلا این کش خودم تنهایی انجام میدادم چی کار میکنی؟ اینا رو بذار آبجی جان آبجی تو برو خونه مراقب قاسم نمیخواد من خودم جمع میکنم ماله تو گرفتم آن چی کار نمی گشنت بیا منو بخور برو یه نمست برم آبجی افر اینو نمیخوای بدی بره بیس اینو داری عزیزم اینو بذار اونجا کار این داری تو جمع کن قابلمه ها رو بذار تو بخور یه دونه به منم بده نونو رو بیا آبجی آبجی چیکار میکنی بیا برو خونه وای من چرا از اینا کمک خواستم من چقدر بدبختیم آبجی بیا آبجی آبجی مواظب باش میشکنه همه رو شکوندی آبجی آبجی آبجی همه رو شکوندی از آتیشی ایرانی عالیه بچه چقدر چسبی از دست کنیم آبجی خیلی کمک